Метою нашого е, квесту було показати е, Львів часів Другої світової війни крізь призму родинних історій, крізь призму родинних цінностей, показати цю пам'ять про війну, щоб в доступний спосіб е, молодь могла зрозуміти, яким же був Львів тих часів. Дати можливість для молоді замислитися над тим, чому було так, дати зрозуміти, наскільки болючими і контроверсійними можуть бути історичні питання, е, згуртувати навколо певних ціннісних. Моментів, ціннісних елементів, те навколо того, що нас об'єднує, так і показати, що насправді історія була складною. Насправді важливо е, з цієї історії робити висновки, аналізувати її обов'язково, е, бачити з різних сторін. Таким чином, ми мали можливість вийти на е, вищий рівень, на рівень людських цінностей. Е, перш за все, цінності сім'ї, цінності е, свободи, цінності людського вибору. Також нам було важливо показати не лише нацистську перспективу, а й радянську. Важливо було показати, ем, як діяли обидва режими. Адже в Польщі і в Німеччині значно більший акцент е, робився на нацистській перспективі. So today's quest uh, in Lviv, I really liked the way we were shown um, the citadel and other important parts of the city, which makes it this special place which it is. Because we had this time to think about it, but as well there was not so much time to, to feel overwhelmed by all these facts. Во-первых, интересно то, что был э, очень необычный маршрут. Ну, то есть не только в центре какие-то очень известные места, да, которые знают все, а вот действительно места, о которых многие не слышали. Вроде бы и квест, но при этом ты как бы и учишься, что-то узнаешь, как-то углубляешь свои знания. А прежде всего, мне понравилось, что это не просто развлекательный квест, а исторический квест. Также мне очень понравилась работа в командах. Мы все работали сообща.